Siang kaku. Kalu kaku. Beso beso beso lo mareo. Kaku kaku kaku kaku. Cinta cinta cinta di kongkong. Mami kita mami kita di paha. Kisu kisu kisu. Kisu kisu kisu lu malu Kaku kaku kaku lalu Cinta cinta cinta ini kokong Kami cinta kami cinta di paha oh, Tunggu kaku uh, Akala kaku Tunggu tuh tunggu tuh tunggu tuh Akala tuh Akala tuh Akala tuh Wa ayo Wa ayo Wa ayo Wa ayo Wa ayo Wa ayo 아프라돈 아프라돈 아프라돈 아무어돈 계속 계속 계속 로마요 가꾸 가꾸 가꾸 마로 지나 지나 지나 미공고 맘이 기타 맘이 기타리 바하 꼬까꼬 와도 진다 진다 진다 미꼬꼬 마미 기타 마미 기타 이바하